языку ПДХ. Вот, в принципе, от чего зависит Лагранжа. А, я хотел обратить сразу ваше внимание на следующее, что здесь x не является координатой, канонической координатой. Что здесь является канонической координатой? Q. Q с точкой, соответственно, импульс. АКУ является, координа... Э, АКУ является канонической координатой. X это, это номер. Да? Ну, вот если мы переходим на дискретный уровень, X это номер, это никакая не каноническая координата. Теория поля размер поля является канонической координатой. Вот. Ну теперь давайте попробуем э, получить уравнение Лагранжа, исходя вот из вариации ДЛТС равного нулю. Да? Как это сделать? Ну, для этого, э, в общем-то, мы уже тест написали, да, ну, ну, нужно, давайте в самом общем виде, да, проварьируем. Так, да, ну, нужно вариацию, да, сделать. Ну, давайте это делаем. Дельта S равняется чему? Дельта S равняется, <clears throat> это будет интеграл, да, под x, под t, да, согласно, да, и что? Дальше происходит э, dl, например, по dq, да, на дельта q, да? Согласны? Потом, например, что там? Плюс dl по dq с точкой, так, да? На дельта q с точкой. И еще один член, да, есть у нас плюс э, dl по d dq по dx на дельта dq, dq по dx. Так, да? Проверьте. Ну, дальше мы пользуемся, естественно, тем, что э, из-под знака вариации мы можем вынести, вынести сюда производную, правильно, да? ну, переставление вариаций и производных, да, имеет место быть. То есть это, э, как это, дельта от Q с точкой, оно равняется, я буду предполагать, что это D по dt от дельта Q. Да? Ну и аналогично здесь, что дельта от D от Q по dx это равняет, ну понятно, да? То есть я могу переставлять. Тогда. Ну, тогда э, во что это все переходит, давайте это посмотрим. Значит, это будет интеграл. КДТ. Вот. Здесь будет ДФ под АКУ на... Давайте я сразу уберу. Значит, здесь будет что? Здесь будет минус, да? Д под АТ, а ДФ под АКУ с точкой, да? Ну, я добавил и отнял, да? Понимаете, да? Если что-то не понимаете, говорите сразу, да? Вот. И что здесь будет? Здесь будет минус d pdx от dl от d dq pdx. На z проходит. Ну, когда я добавляю полную, так сказать, э, э, плюс, э, естественно, здесь есть ну, полное производное по времени от Дельта ДРПДКУ на дельта ДРПДКУ, да? При интегрировании она э, зануляется. Мы предполагаем, что на очень далеко на бесконечности, да, поля равны нулю. Так, да? Вернее, э, мы это тоже, конечно, предполагаем, но в данном случае мы предполагаем, что на бесконечности вариация равна нулю, правильно? Дельта Q равна нулю. Ну, вы варьируете все пути, держа, что дельта Q равно нулю, правильно, на конца? В этом заключается принцип. Да? вариаций. Ну вот, значит, это, естественно, верно при любых дельта то есть это означает, что ну, вот это вот должно быть равно нулю. Тогда. То есть мы получили уравнение Лагранжа для непрерывной системы. Оно будет выглядеть в каком виде? Ну, давайте запишем то, что у нас получилось. dl по dq а, равняется dl ПДТ, ДЛ подопуль с точкой и плюс D подоX от э, чего? От DL, э, от D, DQ подоX. Дальше э, мы можем сделать следующее. Э, во-первых, во-первых, мы э, ну, легко можем, ну, если мы вернемся к нашему простому примеру, да, с цепочкой, которая переходит в стержень, вот, то мы можем получить, э, во-первых, уравнение Лагранжа вот отсюда, да, ну, знаете, да, уравнение Лагранжа для дискретной системы ПД ПДП, да, ДЛ ПДП точка, точкой равняется ДЛ ПДП. Да, не надо мне проводить это, помните еще. Да? Это уравнение э, Лагранжа, да? Тогда, если я вот вернусь к этой системе, да, то я буду что иметь? Я буду иметь, ну, великое, да, в данном случае, если у нас много таких всяких ну, шариков, да, то вот такое будет, да. Тогда отсюда мы имеем что мы имеем? Мы имеем r убитое с двумя точками, согласны? Это вот это. Тогда. Вот. А с другой стороны, это будет что? Это будет минус k, да? этот вот. На ну что, на ку э, и 2 и минус ку и минус 1 минус ку и минус 1. Одно нуль. Так, согласны или не согласны? Сразу говорите. Правильно продифференцировал? Если здесь у вас будет возникать недопонимание, то дальше как жить. Давайте уж сразу. Вот. На ну, уровне дифференцирования не должно возникать недопонимание. Да? Вот. Значит, то есть я... Ну, вот этот член вот отсюда идет, правильно, да? Согласны? Вот. А второй член идет вот отсюда, да? Вот, так, да? Э, только я что? Я знак неправильно написал, да? Или правильно написал? Ну-ка. Ну какой знак нужно написать? Правильно или неправильно? спрашиваешь у него, человек, который снимает, скажет правильно я написал знак или ну, неправильно. Ну, ты знаешь, я плюс, плюс, плюс надо А? Вот здесь плюс, да? Да, ну потому что смотрим, что вот, минус с минусом, да, человек? Так, да? А, дель, дель по деку, да? Это будет QI минус QI плюс 1, да? И QI минус 1, правильно, да? Со знаком что минус, да? Но если я сюда его написал, то это будет знак плюс, да? Так получается? Ну, что вот такое с вами будешь делать? Не, не добьешься от вас этого самого. Да. Один, один, а у одного так, а у других не так, что ли? Ну, отсюда, а, ну, вот сейчас узнаем, что да, ладно. Тогда оставим знак, да лучше премиум, будете проверять сейчас. Значит, тогда э, теперь переходим что? Э, опять к пределу, да? Уравнение для непрерывной системы. Да? Тогда я получу что? L, Q от X двумя точками, правильно? Ну, Так, да? Вот. Ну, а, кроме того, я опять же возьму, э, разделю на А, да? Понимаете, да? Тогда у меня здесь будет μ. Так, да? А здесь будет что? Здесь будет k, опять будет плюс модуль Юнга. А здесь поделить, но ну, не буду еще раз переписывать, поделить на а в квадрате. Согласны? Так, да? Ну, проверяйте. А это будет что поделить на квадрате? А? Ну, я хорошо даже запишу. Вот здесь делю на А, здесь составляют, э, так сказать, А к нулю, ну, не переходит в X, да, как мы с вами договорились. сколько? Это будет минус, да? А здесь D2 попробуйте это, разобраться сами, почему это вторая производная, я не знаю. Вот. Мне как-то это почти что стыдно вам рассказывать, да, почему это вторая производная. Э, итак, мы получили, отсюда мы получаем вот уравнение для непрерывной системы. Вот оно написано. Так. С другой стороны, э, мы с вами получили вот уравнение Лагранжа, где оно написано, вот оно написано. Управление Лагранжа для непрерывной системы. И знаем, вот Лагранжан, Лагранжан, вот он написан. Согласны? Так, да? Ну, теперь берем, подставляем сюда. Получаем это Так, да? Ну, видно, да? L по D кучему равняется. Хорошо, давайте. L по D кучему равняется. Нулю. Грек под ИПУ e с точкой равняется что Мю на пу с точкой. Еще производная то есть это будет мю, пу с двумя точками. Я не буду еще раз писать. Так, да? Теперь смотрим. DL по DQX. E вот оно. Да? Это будет Y на DQ e по DX. И еще производная, да? Ну, как раз будет вот это. Так, да? Вот. Ну теперь уже давайте, э, значит, мы с вами поняли, что такое Лагражан, как он записывается через плотность Лагражана для э, непрерывной системы. А теперь давайте еще посмотрим гамильтониан, да, который нам тоже нужен будет. Да? Значит, ну давайте, что такое гамильтониан? Гамильтониан для дискретной системы вы знаете. Да? Ну давайте подсказывайте мне, чему равняется. А? ПК минус L. прям. ПК с точкой. ПК с точкой. Минус L, да? Так? Да, ну если у нас имеется много шариков, да, там еще чего-то, да, то по всем, ну в данном случае по всем шарикам. Так, да? <clears throat> То есть будет сумма здесь стоять по всем импульсам и скоростям. Так, да? Вот. А, а P и D вы тоже знаете, да, оно чему равняется? Оно равняется D, F, по D, U с точкой Так, да, правильно пишу. Так. Вот. Э, ну, теперь давайте что делать? А, а мы можем представить, как вот мы только что там писали, я не буду еще раз сильно об этом углубляться, это как у нас получилась сумма, да, а на l и d, да. Вот там где-то написано. А, а вот он. Вот, а на l и d. Так, да. Ну, для каждого скачарика имеется, соответственно, ладно. Ну вот, э, теперь давайте опять же сделаем здесь что? Переход, да? Для, для непрерывной системы. То есть, соответственно, мы будем иметь что? Во-первых, э, h мы можем написать как? Как э, опять сумма, да? И ты, да? На, на что? На p и t, да? Поделить на a минус L, э, ну а здесь стоит что здесь? Сумма А на L и Т поделить на А, да? Ну, а, как я условно напишу. Так, да? Вот. А, ну и опять, э, если я устремляю А к нулю, да, это переходит что? В интеграл. Правильно? Под x. Чего непонятно говорить? А, да, извините, ну, с точкой. Так? Вот. Отсюда я имею что? Я имею интеграл под x, а здесь будет что? π. Вот у y поделить на, вот он, а здесь L, да, где а, а, э, φ это d, это предел, да, когда dl и d, то d q с и d, да, ну предел а стремится к нулю, да, а стремится к нулю. Это тоже будет π от x. Это плотность импульса называется. Тогда. Вот. Отсюда имею π от x на куб с точкой от x минус L от x. Вот эта величина, опять называется, плотность Гамильтониана от а от x. Да? То есть мы с вами еще выявили, что а, x равняется π э, q с точкой от x, да, от x минус l от x. Вот. Еще одно, да, утверждение. Ну, кроме того, мы вывели с вами уравнение Лагранжа, да? предполагая, что наш гамильтонян зависит вот таким вот образом от разных переменных, да? Ну, вот вывели уравнение Лагранжа, которое уже можно что-то получать, да? Ну, в принципе, мы можем вывести уравнение Гамильтона да, для, для таких систем. Вот. Ну, давайте я ну, раз я посмотрю. У меня было где писать. А, так, ну, здесь, давайте я сначала спрошу, есть какие-то вопросы по этой части. Вот, если я, я сейчас собираюсь стелить доску. Хронике все уже исписал. Вот. Поэтому, если есть вопросы, то лучше спросить сразу, чтобы я потом не восстанавливал. Нет вопросов? Ну, тогда я Ну, теперь давайте попробуем получить, э, получить уравнение Лагранжа, да? Значит, э, <clears throat> от чего зависит h, да? h является функцией, то есть если у нас L, давайте начнем с L еще раз, L равняется, L, является функцией U, да, U с точкой от x, ну везде от x, конечно, да, и D, Q э, адеид, правильно, да? Ну, то, что уже было написано, я все дело вас поразило, да? То, когда я делаю преобразование жанра, да, вот это вот, да, h, да, то h является уже функцией чего? h является функцией, вообще говоря, t, да, чего? q от x, да, π от x, да, ну, вообще говоря, dq от x. Согласны? Ну, в чем заключается это преобразование? То, что у вас функция, которая зависела от q и кусточки, да, становится функцией от импульса и координаты. Правильно, да? Вот. Ну, тогда отсюда и попробуем, давайте, что-то сделать. Да? Значит, э, можно спросить? Я а, можно. Ну, пока, как ты думаешь, я вот вы там, например, написали, там в сумме вы сумму написали, а там разве надо? Что-что? Разве надо в сумме еще одну сумму писать? Ну, там в сумме... А, да, да, да, да, да, да, да. извините, да, это я по гаражам заменил. Это лишнее буква была. Так теперь э, попробую вывести уравнение Лагранжа, ой, извините, уравнение Гамильтона, но на этом, наверное, там простые вещи закончим. Значит, для этого сделаем что? Для этого можем написать, чему равняется dh. Э, да? dh равняется, ну, это интерпретация, я напоминаю, интеграл на x, а h, правильно, да? Вот. А дальше это интеграл по dx, и что мы должны здесь написать, ну, например, катер сюда, да, мы должны написать, что это будет чему равняться. d h по d c на d t, да? Ну, дифференциал конечно, правильно, да? Плюс, плюс d dh по dq на d dq. Ну, я не буду уже писать, что функция q, она зависит у нас от x, да? Ну, понятно, что Q является функцией x. Вот. А, плюс dh по dφ на dφ и плюс dh по d dq по dx на d dq по dx. Так, если я ничего не забыл, то значит вот конец. Так, да? Коллеги. Значит, с другой стороны, я могу написать d а в виде интеграла под x, а здесь что я напишу? А, вот это самое выражение, а, которое будет π на вкус точка минус l. Так, да? Вот. dh а от вот этого выражения. Ну, d я сюда поставлю. Да. То есть это будет интеграл это dx, а здесь что будет? u э, с точкой dπi плюс π э, dq с точкой минус минус, да? А дальше опять нужно писать дифференциал L, да? То есть это будет dl по dt на dt. А, ну вот, L мы, мы написали как раз. Функция является чего? Минус d L по dq да, на деку е, э, мінус dl d с точкой на d с точкой е, э, і мінус dl d dq на d dq подивіться. Ну, проверьте. Чтобы я нигде не ошибся. Ну, а, как это? Вот это должно быть равно этому, да? Ну, теперь давайте как ну, напрягитесь и попробуйте отсюда получить уравнение Гамильтона. Да? Ну, для этого, для напряжения, да, что можно сделать? Во-первых, что здесь заметить? Кое-что здесь сокращается. Ну вот делить под одну с это, это сколько? Пи, да? То есть вот эта вот величина, вот это будет пи, да? А тогда вот здесь есть пи d с точкой, там минус пи d с точкой. Согласны? То есть имеется, можно вот это сократить, да? Вот. Дальше что нам нужно сделать? Ну подумайте, давайте ну, я вам некоторое время, глядя на, на, эти выражения, чего-то и можно как это, перекинуть, да, сюда опять производную, правильно, да? Значит, э, ну, в силу того, что мне лень стирать, давайте я здесь исправлю, да? А вы исправляете, да, то есть согласно. Да? То есть я вот здесь D, PD, здесь будет DQ, а здесь поставлю знак D и D, PD, чего? PDI, правильно, да? Согласны? А теперь, как я вам уже намекаю, если вы поглядите вот на это, на это это будет сколько? Ну, вы говорите уравнение Лагранжа, да, вспоминаем, которое мы, мы ну, получили, которое я уже стер. Да? Помните уравнение Лагранжа было написано, да? Оно, ну давайте, не знаю, воспроизведем его, да? Оно было как написано, dl по dq, да? на э, равно. Да? Чему оно было равно? d по dt, да? А d l по dq с точкой. Так? Было такое, да? И еще было, что написано там дальше. Плюс, да? d по dx, а d l, l, d, d, q по было такое уравнение? Да. А, я вас все, правда, ну, воспроизвел его правильно, да? Вот. Теперь смотрите, вот это вот отнять вот это. Вот видите, написано. Ну, ну здесь наоборот знак только, да? Ну, вернее, от этого отнять вот это. То есть, это будет со знаком минус, что? А для под q точкой это сколько будет? Это сколько будет? Пи, да? Ну, а под t это пи с точкой. Правильно? Вот. И причем это будет э, э, со знаком что? Минус, да? Ну, потому что э, вот от этого я должен отнять вот это, да, это будет минус пи с точкой. Так, да? Вот. Э, ну, давайте я уже, так сказать, сейчас перепишу. Здесь уже много некоторых изменений. По dx, да, а здесь будет q с точкой dφ минус, ну, dl ПДТ на ДТ остается, один будет сколько будет минус и с точкой на D куб. Если я ничего не напутал, вы должны отслеживать. На мне не должны верить, да? Вот. Но теперь берем и сравниваем, да? Ну, здесь мы тоже можем сделать что? Вот так. Здесь я тоже опять, с вашего позволения, вверху, а здесь напишу минус d по dx. Тогда. Вот. Ну а теперь берем и сравниваем. У нас есть dq и есть dp, да? Дифференциал. Перед ним выражения должны совпадать, правильно? Ну и теперь смотрим, что такое период dp, да, стоит. То есть здесь стоит просто U да? Оно должно быть чему равно? U должно быть равно или для π. вот здесь только есть такое выражение, правильно? Гаш по dπ. Одно уравнение получили. Так, да? И второе уравнение. Вот оно, да? Перед допу. Это будет из точки равно чему? Минус за h по правильно? По дельку. И еще что? И плюс вот это, да? Плюс d по dx от всего от d h d d q подавиться. Посмотрите, проверьте. Нет ли где-то опечатки или еще чего-нибудь? Ну, если бы мы вернулись к у нас должен был быть исчезнуть. функция зависит от q по dx. Так, значит, еще один момент, который до перерыва я хотел бы с вами обсудить, чтобы э, закончить с этими системами и забыть. Значит, еще вы знаете, что такое скобка Пуассона, да? Там скобка Пуассона, что такое? Это будет P, Атен, на Q, G, Атен, да, равняется дельта и G. я говорю, как это, стесняться будете на экзамене, там это самое, э, нехорошо будет там спрашивать. А здесь все уже спрашивает. Итак, теперь ну, это для дискретной системы написал, да? А если мы теперь переходим к непрерывной системе, то что получается? Получается а, π x от m на q y' акцент. Ну, а здесь в этом смысле это будет предел. Вот дельта и g, да, поделить на предел а стремится к нулю, да. То есть это будет что? Это будет дельта функция от x, здесь у нас планомерная система, от x штрих. Согласны? Ну как, функция должна быть нулю, когда и не равно g, то когда x не равняется x4. Согласны? И интеграл ее должен быть равен единице. Ну, в данном случае интеграл 2 а здесь, да, дает единицу. Согласны? Вот получили скобку Пуассона. Вот. Ну, э, это мы все с вами обсуждали, э, обсуждали классическую механику. Да? Вот. Если мы теперь хотим перейти к квантовой механике, то каноническое квантование заключается в том, что стопка Пуассона, да, можно заменить ее на коммутатор, да, и добавить что? И, да? Минус И, да? Так или не так? Ну, вы же знаете, есть Px, да? сколько Пуассона, которая равняется единице да, в классике. А коммутатор Px равняется чему в квантовой механике? Минус h. Ну я h, значит, опять же, давайте сразу договоримся, я в дальнейшем, где там у нас как-то не будет это почему-то нужно, h и c буду полагать равным единице. Так, да? Значит, ну э, и тогда, э, если я это превращаю в а, коммутатор, да, что постулируется вот, минус и, да? Понятно, да, это? Это есть каноническое фронтование. Какие есть вопросы? 45 минут мы с вами проговорили, надо вам перерыв делать, да? И... Я перекинул сначала был вот здесь, d под x вот здесь, я, я попросил вашего разрешения перекинуть, да? Когда появляется знак минуса. Ну, как хотите, или интегрируйте по частям, или добавляйте полную производную, да? От, вот от этого, вот от всего выражения, ну, вот от этого, правильно, да? А который на самых, там, где-то далеко, да, будет равно нулю. Согласны? Какие есть вопросы? Нет вопросов? Ну, давай, давайте что, пять минут перерыв, да? Thank you. ну правильно, но э, в пределе это должно быть как? Э, если у вас и, ну как, x и x' э, это и и g, правильно, да? Поэтому в смысле, когда и не равно g, это должно быть равно нулю. x и x' это координаты, ну предположим, тех самых шариков, да, грузиков. Так, да? Вот. А, с другой стороны, интеграл, ну вот здесь мы берем такой предел, да? В пределах, как надо понимать, что как он, здесь я и, и g должен заменить на x, x3, правильно? Ну, в каком смысле непрерывно? Ну да, в этом смысле непрерывно, да, стремится к нулю. Ну, и и же это, это координаты. Помните, я рисовал рисунок, да, и вот была э, ось x, да, какая-то, да, которая, э, и же это координата по оси x, правильно? Вот. И в этом смысле, когда, э, ну, как, как понимать вот этот вот предел, да? Ну как понимать? Если у вас и не равно g, да, то это должно быть равно 0, да? С другой стороны, если я возьму интеграл, да, я должен получить здесь единицу, да? И здесь будет единица, да? Ну, потому что это как, ну, предел, так сказать, э, описывает, описывает некоторую сингулярную функцию, правильно, да? Она же стремится, когда А просто И равняется G, и я остальная бесконечность, она стремится к бесконечности. Правильно? Это также сингулярность, правильно? Да, сингулярность, да? Вот. Как, ее понимать, да? Вот. Ну, мы ее понимаем так, что, как, во-первых, она везде отлично от нуля, кроме где x не равно, x совпадает x3, да, интеграл должен быть равен единице. Но это вроде как дельта функция, да? Так, да. Так, ну тогда давайте я сейчас сейчас сотру опять. Правильно, да? Понимаю. некоторая функция phi от x, которая описана в нашем поле, да? И мы будем описывать его с помощью метода тех самых логарифмов, которые зависит от x, да? Вот, э, и логарифм, ну, L, L равняется, ну, они вообще для нас могут зависеть от phi, да? А, и от dphi, dx, ну, я так напишу, да? Ну, сюда встречается как d а, по dt, да, так и все остальное, d по dx, да. Как мы обсуждали, что у нас функция может иметь такую зависимость, да, для непрерывного, э, для непрерывной системы. Когда наше уравнение возрастет, э, да, будет выглядеть как dx μ, да, на d, l, по d, по d, э, как будет выглядеть? через фи, да, подается x минус. Правильно? Так, да. И равняется dr по фи, да? Согласны? Ну, то уравнение, которое было. Правильно. Ну, теперь давайте перейдем, э, начнем с очень простого поля. Э, это будет поле, какое у нас действительное, да? Тогда L я запишу в таком виде. Это будет 1 вторая there is a spirit, so there is youth, there is spirit, so there is youth, юнус, квадратик и квадратик. Вот запишем такое поле. Тогда э, э, фи это скалярное действительное поле. Тогда, имея вот это уравнение Лагранжа, да, мы можем с вами определить а там по времени производная должна быть? А? А там по времени производная должна быть? Ну вот. Мю, мю включает по времени а. и, и по координатам, да? Ну, если вы там вспомните, там было d по dt, еще плюс d по dx, помните, да? да? Ну, понятно, что мы там рассматривали одномерную систему, да? Вот здесь мы перешли уже просто к трехмерной системе, да? И э, вот Милфорд говорит о том, что здесь есть и d по dt, и d по, по dx, по dy, так, да. Ну, по повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Да? Вот. Ну, теперь давайте попробуем написать уравнение Лагранжа. Да? Для этого что сделать? Ну, для этого, казалось бы, все имеется. Да? Что нам нужно сделать? по dx мин, вот здесь вот, да? Видите, да? Вот, это даст и еще, да, то есть какая это будет d, dx μ, d, dx μ на φ. Я а правильно написал вот этот же? Давайте вы меня опровергнете, там еще что-нибудь сделаем, Чтобы веселее было. Давайте. Так, да? вот этот член, он дает складывать вот этот, правильно или Это будет сколько? Это будет, соответственно, минус, да, то есть будет плюс, там квадратический метр равно нулю. То есть получили уравнение клина гордона, да, которое вы уже, наверное, знаете. Знаете уравнение клина гордона? Не знаете или знаете? Было, говорят. Ну раз было, значит знаете. Я так был на вас нехорошо смотрит. <laughs> Что вы сказали, что было? Ну ладно. Э, ну вот, ну, у кого еще не было, вот уравнение Клейна Гордона. Вот, из полярного поля, да? Ну, кому было, ну я извиняюсь, вот, но еще раз. Да. Э, а теперь давайте попробуем это уравнение решить. Да? Ну, это это я написал, естественно, Лагражан, где нет никаких взаимодействий, да? То есть это холодное поле. Вот. Никакого, никакой потенциальной энергии, никакого взаимодействия здесь нет. Вот, давайте попробуем это решить, да? Для того, чтобы его решить, представим фи в виде плоских волн, да? То есть мы можем представить, значит, для того, чтобы, ну, это опять непрерывная система, да? Но мы здесь будем с вами рассматривать таким образом. Возьмем очень-очень-очень большой ящик, да? Вот. Слышите, да, меня? Большой ящик. Тогда э, с граничными какими-то условиями, правильно, да? Тогда э, эта функция да, будет в виде не интеграла фурье, а в виде суммы, правильно? Ну, если у вас ограниченное пространство, правильно, да? То есть я могу написать это в виде суммы пока единица на корень из два омега В, эти, эти, так сказать, пока буквы ничего не значат, это Джугардешев написал, вот, как это, смысл вы поймете дальше, вот, а здесь А от К на Е в степени, чего там, И, К, X, да. Могу так написать? И так как эта функция действительная, да, то я могу написать плюс АК крест, да, но есть степени минус ИКХ. Согласны? да? Вот. А, ну и теперь давайте попробуем а, е, э, е в степени и kx это решение вот этого уравнения, правильно, да? Значит, а теперь, ну давайте, хорошо, представили, как увидели, подставляем в это уравнение, да? Что мы получаем? Где у нас вообще гоняющий угол может зависеть от времени, да? А, так, я так напишу здесь я. Берем, подставляем в уравнение, что мы же с вами получаем. Вот если я эту функцию подставляю вот сюда, да? значит здесь есть как вторая производная по времени, да, плюс вторая производная по в так, да? И плюс m в квадрате. Так, да? Тогда я что имею? Я имею а, а с двумя точками. Это вот сначала по времени. Да. Так. Потом есть а, от x зависит только вот эта функция. Да? То есть это будет сколько будет а, и да, и да, это да еще, ну, какой, ну, давайте я опять спрошу про знак вас. Минус k в квадрате, да? Вот, а я знак пока здесь это оставлю, там на ваше рассмотрение. Здесь какой знак надо написать? Ну, второй минус же. Да, первый, один, один минус, потому что одно и второе, правильно, да? а второй минус, потому что d под x, а здесь x, ну, кое контрвариантное, да? Поднимаем вверх, будет знак плюс, правильно, да? То есть всего знак будет, э, ну, вернее, извините, здесь будет знак минус, и еще вот этот минус, да, то есть будет плюс, так, да? Вот. Э, и это все умножается на а. Это равно 0. Где a это зависит от c, да? Решая это уравнение, мы находим, что а от Т равняется А, да, на Е в степени, ну там, минус Е омега, ну плюс, плюс минус Е омега Т, да? Е омега равняется, ну, омега в квадрате равняется К в квадрате плюс М в квадрате. Согласны? Так, да? Если, ну, берем, подставляем сюда, да? Нашли решение, да? Ну и в таком, э, ну и тогда я как бы закончу это, значит, здесь я могу представить как сумму пока, ну и омега, вот то, что я написал, это омега именно вот это, да, которая, ну, омега здесь это k в квадрате на э, э в квадрате. В это объем. Да, а зачем я их написал? Ну, как это, сейчас сосчитаем, просто будет понятно, зачем я их написал. Ну, понятно, что это определение, а, Какие бы я константы перед этим не написал, да, это распределение. Ну, зачем так они определяются в дальнейшем? То есть это будет сумма единица корень из 2 омега в, да, здесь а от к, да, и здесь, соответственно, у нас будет, э, что у нас будет? У нас будет, э, ну, Э, уже можно записать это все в четырехмерном виде, потому что у нас есть есть в степени и омега Т, да? Э, то есть давайте я буду писать так. Как это? С вами условия минус икх э, плюс а к крест Е в степени и икс. Е когда я писал вот так, секторами, да, это трехмерное произведение. А вот здесь это я буду понимать как четырехмерное произведение. Я индекс не буду писать постоянно непрерывно, да? Вот, то есть, когда я вот так пишу без всяких индексов, k да, то есть это будем иметь в виду, что это четырехмерное произведение. Понятно, да? Вот. Ну вот, нашли с вами свободное поле, которое можно выразить вот таким вот таком виде через АК и АК крест, где А и АК крест некоторая константа. Значит, э, ну теперь следующим этапом, э, следующим этапом, да, следующим этапом давайте а, получим коммутационное соотношение для А и А крест. Ну, попытаемся. Так. Значит, что, во-первых, здесь является э, сразу импульсом? И. И вам сейчас понадобится. Ну, потому что мы знаем коммутационное соотношение для π и φ. Правильно, да? Согласны? Других коммутационных соотношений мы не знаем. И пока будем только на них можем ориентироваться. Да? Значит, π чему равняется? Это, ну как, dl по dl φ с точкой, да? То есть это будет равно чему? Φ с точкой. Согласны? Ну, вспоминаем, да, dl у нас равняется это, э, ой, извините, π равняется dl по d u с точкой. Было, да? Ну, в данном случае это будет π с точкой. Так, да? исходя вот из этого, вот, я вот это написал, не могу найти что из этого Лагранжана, естественно, исходя. Так, да? Ну вот, а теперь давайте попробуем получить коммутационное соотношение для А и А крест. Как это сделать? Значит, мы с вами знаем коммутационное соотношение для фи и пи, да, которые только что видели заметьте, что одно, так называемые одновременные коммутационные соотношения. Э, я уже успел стереть, там, помните, Т у Пи и Q стояло одно и то же. Только X разных, правильно, да? Коммутационное соотношение мы получили с вами такое. Пи от Т X на Фи от Т X штрих ну, скобку плоской мы получили такую. это функция от x минус x4. Согласны? Я хочу подчеркнуть, что это одновременное коммутационное соотношение t здесь и здесь одинаково. Понятно? Вот. Значит, а теперь, теперь надо получить э, соотношение, коммутационное соотношение для А и А крест ну, для этого, чтобы их получить, надо, наверное, выразить через пи и фи с точкой, да? Через, э, извините, через пи и фи, да? И, соответственно, если мы коммутационное соотношение для пи и фи знаем, то отсюда можно выразить и для а и окрес. Согласны? Ну, для этого что нужно сделать? Нужно выразить, выразить а и окрес, да? Через, э, вот, ну, начнем мы с этого, да? С поля фи. Значит, для этого я возьму такой интеграл, да? e в степени и k x на корень из 2 омега v на phi от x по dx. А, давайте попробуем вычислить такой интеграл. кто что скажет. Ну, а что что? Ну, а нет, ну здесь не, не дельта функция. Мы с вами, помните, я уже сказал, вы говорили, что я, видите, пишу сумму, да? То есть, э, есть в степени и kx, оно нормировано что? Ну, то есть, а, вот, вот какие-то треки, да, есть степени ИК X, а есть степени там минус, ну, или там, хорошо, плюс К штрих X, да? Так, вот такая функция у нас, да, интеграл. Оно, оно чему уравняется? Интеграл по, по dx, по dx, да? Ну, по dx, да, давайте здесь я покажу, что это по объему, да, интеграл. Чему равняется этот интеграл? А? Дельта к штрих. То есть это будет дельта к минус к штрих, правильно, да? Они должны совпадать. И умножить на объем, да? Ну, если я в большом объеме беру. Да? Согласны? То есть при взятии этого интеграла вы должны пользоваться вот этим выражением. Так? Ну давайте теперь будете пользоваться этим выражением, да? Это равняется, ну вот, фи от x написано, да? Это будет сколько? Это будет единица на, а, а, на 2 омега в. Ну, фи от x здесь стоит сумма пока. Естественно, здесь стоят, ну вот здесь вот есть какое-то k, а здесь я не знаю, там, можно писать каждый какие-то, ну, здесь сумма стоит, правильно, да, по всем. Поэтому из этой суммы будет выбиваться только один член, правильно? Когда k совпадает вот с этим k. Согласны? Все другие, ну, чтобы вам, ну, не знаю, давайте, чтобы было более понятно, здесь напишу 3 Что я хочу сказать здесь так вот. k' 3 я напишу. Так, да? То есть, когда я беру интеграл, да, я, я что получаю? Я получаю, что когда вот эта k совпадает с этим k', да, интеграл будет вот этот в этом и так далее. Правильно, да? А когда так, то ноль. Правильно? То есть, когда я могу v подстереть, исходя из этого, так, да? А здесь написать а от k. Согласны? Ну, я когда К-штрих переписал, тогда это будет омега-штрих, потому что омега равняется К в квадрате на К в, квадрате, ну, ну, К в квадрате плюс М в квадрате. Правильно, да? А можно спросить. А вот мы когда такой считали, у нас получилось 2π умножить на дельта-функцию. А... Я рассказал, мы берем а, 2π на дельта-функцию, это если у вас бесконечное пространство. Да? Можно, можно так. Ну, ну как, мы должны э, как это, что-то выбрать, да, либо мы э, берем э, конечное пространство, либо бесконечное пространство, тогда и, и, и, и э, вот этот минус представлять не в виде суммы, а в виде интеграла тогда. Понятно, да? Ну тогда по-другому все будет немножко. Ну, ответ будет тот же самый, как в конце, потому что... Ну, ну так решили, что для вас проще. Ну, а, допустим, возьмем предельный случай, объемы стремились к бесконечности. Да. И тогда должна же стремиться к глубину этих функции. Конечно. Ну, ну, а как это отчислить? Ну, ну как, ну в этом смысле, э, у вас же тоже, когда там, э, <clears throat> нет, ну, э, тогда надо другие функции немножко брать. В этом смысле, э, ну да, э, это стремится, э, вот, вот этот интеграл равняется 2π на дельта функцию. Да? Ну, это опять что получается? Когда k равняется k' у вас равняется нулю, да? а так это стремится к бесконечности. Правильно? Ну, v стремится к бесконечности. Значит, э, итак, давайте попытаемся сдвинуться. Значит, здесь, здесь сколько будет? Второй член. мне подскажете. Плюс, дальше что, как вы говорите? А, крест, ну говорите, это я уже скоро напишу. Минус К, да? Правильно, здесь К, а там минус К. Дальше что? М? Что еще надо написать? Ну, нет, объем я уже вот сократил здесь. Ну и также я омега заменил, ну как бы здесь было два омега, а здесь два омега штрих. Но омега и омега штрих совпадают. Правильно? Поэтому я уже написал омега. То что у меня совпадает, либо k штрих равняется либо k, либо минус k. Правильно? Но для омега это все равно. Там квадрат стоит. Так, да? Ну что здесь я еще должен написать? Но ну, Е. Ну что такое? А? Два, И, омега Т. Так, да? Ну вот, смотрите. Вот здесь. И омега Т стоит. И здесь. И омега Т стоит. Они не сокращаются. Вот здесь они сократились, да? А вы и не заметили, да, что они сократились вот в этом члене? Да? А там они не сокращаются. Теперь давайте попробуем еще написать интеграл е в степени. Ну, в этом смысле все то же самое, да, но только для из точки, да, для i, kx, корень из 2 омега v, с точкой от x по dx. Ну, что здесь скажет у меня? омега то есть сократится, правильно, да? Потому что когда мы берем производную, да, по времени, ну, Физточка – это производная фи, да, то здесь будет э, минус и омега, правильно появится? А здесь что появится? Плюс и омега. Согласны? Значит, э, здесь будет то же самое А в К, да? А здесь что будет? минус и омега, здесь плюс и омега, правильно? Но если я вынес уже минус и то это будет, э, соответственно, минус А, АК крест, минус К на Е в степени 2 и омега Т. Ну, проверьте, что все правильно написано. Валерий правильно написал. То есть, если я домножу вот это на и, а это на омега, вот это на и домножаю выражение, а это на омега и складываю, то эти два выражения складываю, то получаю а от k. Это видно всем, да? Ну, это я домножаю на i, будет одна вторая. Это на омега будет тоже одна вторая. Согласны? Вот. То есть я тогда получаю от k. Вот. Это будет интеграл e в степени и k x на корень из 2 омега v. Договорились, что это умножаем на омега, а это домножаем на и. Согласны? Поверьте. Поверили, да? Ну, теперь э, нам нужно еще, конечно, получить А как крест, да? Ну, это легко получить, да, ну, интеграл, соответственно, есть степень минус и kx корень из 2 омега v, омега. Ну, так у нас а, функция что? Действительная, да? То сопряжение ничего не дает. Минус 1 То есть если я, ну, давайте я прямо здесь, чтобы как это было больше видно. К-штрих вот здесь взять справа. Так, да? Вот. И берем и подставляем туда. Что же мы имеем? Ну, соответственно, я не знаю, я, наверное, не буду все переписывать. А, есть, а, у нас возникает что? Коммутаторы Э, ну, ну как, 4 на 4, да, возникает 2 на 2, да, возникает 4 члена. Правильно, да? Есть коммутатор фейс фи, да, который даст сколько? 0, да? Ну, потому что мы получали это предельным переходом. Э, если вы рассмотрите э, скобку полосона там, фи и фи, фи жи, да, она равна нулю, правильно, да, или импульс там пи и пи, пи жи, так сказать, он равен нулю, да, переходим предельно, это ноль. То есть ну, коммутатор отличный от нуля только для... Вот это π, да? То есть коммутатор отличный только φ и φ с точкой. Поэтому коммутатор вот этот и вот этот вот, да? Я не буду все, все четыре члена расписывать. Мне дают 0, и остается только коммутатор вот этого с этим, вот этого с этим. Согласны? Ну, если вы согласны, тогда давайте попробуем это сделать. А, ну, Давайте так, как еще здесь стоит интегрирование, я тоже поставлю перед x' тоже какой-то. Ну, здесь x', естественно, ну, они от, от разных полей стоят, да, здесь. От x, ну, чтобы подчеркнуть, чтобы вы вдруг что-то не подумали. Ну, интеграл по x стоит, правильно? Да? <clears throat> То есть здесь будет по dx', да, интеграл. Когда вот так уж пропишем. Совсем. А, ну и дальше это будет, сколько будет? Это будет э, интеграл dx, dx штрих а, на что? На e в степени и x плюс а, мин, э, да, минус минус и k штрих x штрих проверяйте на корень из 2 омега В на 2 омега штрих В. Ну и дальше есть э, коммутаторы, да? Значит, я еще вынесу, ладно, не буду выносить пока, омега, да? Дальше коммутатор э, и от x, э, и омега, да? Ну, есть коммутатор вот этот, с этим, правильно? Да? То есть это будет, соответственно, минус. А минус у нас стоит. Согласны? Вот, на π от π штрих. Вот. И есть еще коммутатор, а, вот этот, с этим со знаком плюс, но если я переставлю местами, да, то появится знак минус. Да, то есть это будет тоже минус и омега штрих, фи x, когда э, э, я теперь запишу вот проект, да, правильно, да, фи от x штрих на фи от x. Ну, проверьте, что я не ошибся. А, ну, теперь нужно написать вот эти, э, расписать вот эти коммутаторы, да? Но вдруг оказалось, что мы их и не знаем, да? Я помните, подчеркивал, что мы знаем одновременные коммутаторы. Помните, я говорил, что когда вот эти коммутаторы, мы, ну, которые мы постулировали, ну, из топов Пуассона, вот, мы говорили, что мы знаем только одновременные. Помните? А здесь x, x штрих раз, это стоит эта фраза, да? Стоит штрих. Вот. Э, я здесь лишнего написал. Вот это четырехметр. Вот. Ну и как мы будем дальше действовать, какие будут предложения? А? <laughs> а почему можно одновременно использовать? почти все сказали, но скажите дальше, я уже не хочу вашу славу забирать. Это, какая, так сказать, Почему можно использовать одновременные? Потому что будущее же с прошлым. Да? Я... Что здесь будущее с прошлым? В данном случае здесь... А? Нет, нет, нет. нет. Ну как это замыслить? Ну посмотрите, как это, налево, да? Что вы здесь видите? Это функция от k и k', согласны? Там есть t? Нету. То есть слева функция не зависит от t. Он, наверное, справа, <laughs> если, ну, как это, если математика верная <laughs> наука, да, то справа, наверное, тоже не должна зависеть от t. Правильно? Вот. Но если справа не зависит от Т это штрих, да, то мы, наверное, можем ее попытаться, а мы, как это, для dt равного t штрих можем вычислить. Согласны? Но ну, тогда, если мы можем для вычислить dt t штриха, а с другой стороны мы знаем, что она не должна зависеть от t t штрих, да? Тогда мы вроде как, это есть наш правильный ответ. Да? То есть тогда мы говорим, что мы берем и вычисляем эту функцию для t равное t штрих. Потому что вот эти коммутационные соотношения мы знаем. Что отсюда мы получаем? Получаем интеграл dx, dx3. Так? А у нас было какое коммутационное соотношение? Фи, да, от t там x на фи от t штрих, давайте еще раз его попробуем написать. Вот такое было соотношение равняемого. Ну, что? Ну, у нас была дельта функция x штрих, да, но мы, это для скобки Пуассона, правильно, да? Мы ну, когда сказали, что если мы к коммутатору перейдем, то мы должны добавить минус. Помните это, да? То есть это будет минус y, а дельта функция x минус x штрих. Согласны? Вот. Э, ну, отсюда мы что получаем? Мы получаем... Э, вот здесь, я если переставлю, да, это будет плюс тогда? Ну, и еще вот здесь минус, да? И. То есть всего будет плюс. Согласны? Поняли, что я сказал? Или не поняли? То есть, вот это будет равно, короче говоря, это равняется омега на дельта функцию. Вот это выражение, вот это выражение равняется э, омега на дельта функцию от x минус x4. То же самое здесь. А? То есть получается всего, ну и так как, э, э, э да, получается то же самое здесь, да? А дальше мы берем и, э, не знаю, интегрируем, например, по F штрих. Так да. Если мы проинтегрируем по F штрих, то мы сколько получим? совместный штрих-код Значит, э, здесь получим э, интеграл по dx, вместо x равняется x'. Ну, я не хочу переписывать много раз, наверное, это можно сделать как это, в уме, да? Получается, x равняется y', а потом интеграл берем по dx. От x уже после этого зависит только e в степени ik минус ik' а на x. А это та самая функция, да? Э, так сказать, э, берем, это, это будет сколько, v, а ну, Итого. Ну, если бы это у нас было там бесконечное пространство, была бы та самая дельта функция, лапина дельта функция. У нас пространство конечное, поэтому получается вот v на, на, на эту величину. Понятно, да? v у нас сокращается вот с, этот, с этим выражением. Видите? Так, да? Омега, ну, после этого омега равняется омега штрих, потому что у нас, дельта, у нас стоит вот дельта к к штрих у нас омега равняется омега штрих. Тогда вот эта омега сокращается, вот эти омега сокращаются с этим омега. А вот эта двойка сокращается вот с этой двойкой. Непонятно? Понятно. Понятно. Ну и тогда получается сколько? Получается дельта функция к k, k'. Если понятно, тогда ответ. какие есть вопросы. То есть мы с вами вычислили А, К и А штрих, вот крест, да, коммутатор. Исходя из постулированного, а не вот этого, да, коммутатора. Но не вот этого а одновременного, вот этого, точнее говоря. Значит, ну, э, я так понимаю, время наше закончилось. Давайте я, э, чтобы как это, э, возможно, упростить дальнейшую нашу жизнь, а сосчитать к следующему, следующему семинару, чему равняется h через а и а крест. И h через а и а крест. То есть, э, имеется, то есть первым делом, вот такое Следующий семинар начнем с того, что я предлагаю, чтобы кто-нибудь из вас, может быть, имеется такой лакрыжан, да? запишем вот тот гамильтонян и выразим его через А и ответ. Понятно, да? Ну, как, и, и я предлагаю, чтобы вы долго как минимум подумали над, над этим вопросом, да, попробовали, может быть, даже сосчитать. Вычисление крайне простое. Вот. Но ну, а потом, может быть, если у вас не, не будет никаких проблем, то, может, тогда даже не я, а кто-то из вас расскажет, как это сделать. Чему, и чему равняется этот минутный я. Согласны, да? Я так понимаю, сейчас наше время закончилось. Какие есть вопросы? То есть это, это, это видение как это, домашнего задания, да? Вычислить минутный Через А ну, сначала здесь нужно будет выразить его через поляну, через пи и фи. Он является функцией пи и фи. Вот. А потом, зная, э, зная, зная, чему равняется пи, и зная, чему равняется пи, да, выразить через а и крест. Вычисление простое, хотя несколько, так сказать, громоздкое может. Ну, не то, что громоздкое. Ну, простой, но тем не менее, как ни в одну строчку, к сожалению, не пишется. Но не громоздкая, а, я не знаю, как его правильно назвать. Очень простое, но длинное. Какие есть вопросы? Нету? Ну тогда до свидания.